هنبقى احنا ملكنا كل الو قبل aparentemente بعيد حسن الو ايه ده؟ ايه ده؟ مش عارفه انت عارفه؟ نكون احسن لا لا لا هدي اعصابي اقعدي بس بس استني قبل ما تقعدي عايزك عايز اخد رايك في حاجه ustedes vasco verdad a mucha honra de San Sebastián. اسمعيني أنا لا جاي عايرة Icon Boutique. This is a large. That was the biggest size they had. I mean, it fits overall. I just hope that my boob's not gonna fall out when I go swim. So, but I like, you know, I like the stripes. So I purchased this. Again, it's a large. I don't know if they were going for the side boob effect, but I might just wear it to like lay out. هاي كاسة العصير اشربيها وهدي اعصابك صار بت-